लिब्रियोफिस काल्क कक्षै सह कार्यम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम् पाठेस्मिन् पठामः स्प्रेडशीट् मध्ये संख्या लेख्यं लेख्यत्वेन संख्या दिनाङ्कः समयः च कथं निवेशनीयः फॉर्मेट सेल्स् संवादपिटक कथम् उपयोजनीय कक्षेषु शीट्स् मध्ये च कथं सञ्चरणीयं पङ्क्तिस्तम्भयोः शीट्स् मध्ये च पदानि कथं चेतव्यानि वयम् आपरेटिंग सिस्टमत्वेन त्वेन उबुन्तु टेन् लिब्रियोफिस फ़ोर् लेबोराफिस् 334 च उपयुञ्ज्महे प्रथमं पठामः कक्षेषु सामग्री कथं निवेशनीया वयम् अस्माकं पर्सनल फाइनान्स ट्रेकर् सञ्चिकाम् उद्घाटयामः भवान् केवलं कक्षं नुदित्वा ततः च कीलफलकम् उपयुज्य प्रत्येकं कक्षे यत्किञ्चित् लेख्यं टङ्कयितुं शक्नोति लेख्यम् उत्सर्गेण वामसंरेखितं भवति फॉर्मेटिंग बार मध्ये अलिग्न्मेंट टैब्स नुदित्वा संरेखने परिवर्तनं शक्यम् इदम् अपाकुर्मः अधुना स्प्रेड्शीट् मध्ये A1 संबद्धं कक्षं नुदतु भवान् पश्यति यत् चितः कक्षः प्रकाशते अत्र अस्माभिः पूर्वमेव स्तम्भशीर्षकाणि टङ्कितानि सन्ति आइटम्स इति शीर्षकस्य अधः वयं कतिचन पदानां नामानि एकस्य अधः एकं टङ्कयामः यथा salary house rent electricity bill phone bill laundry miscellaneous च कक्षे संख्यां निवेशयितुं कक्षं नुदतु संख्यां च टङ्कयतु ऋणसंख्यां निवेशयितुं तस्याः पृष्ठतः ऋणचिह्नं टङ्कयतु अथवा गोलाभिवारे आवृणोतु उत्सर्गेण संख्याः दक्षिणे संरेखिताः भवन्ति ऋणसंख्यानाम् आदौ च ऋणचिह्नं भवति वयं परिवर्तनानि अपाकुर्मः अधुना अस्माकं पर्सनल् फ़ैनान्स् ट्रेक्कर् डोट् मध्ये एस् इति लक्षितस्य सीरियल नम्बर् शीर्षकस्य अधः वयं प्रत्येकं पदस्य एकस्य अधः एकं क्रमशः अङ्कनम् इच्छामः अतः A2 संबद्धं कक्षं नुदतु एकं द्वे त्रीणि इति एकस्य अधः एकं संख्यां लिखतु च क्रमशः स्वयं चलितक्रमाङ्कनार्थम् ए फोर् कक्ष रुदतु कक्षस्य अधस्तनदक्षिणकोणे एकः कृष्णपिटकः आविर्भवति तम् ए 7 कक्षपर्यन्तं कर्षतु मूषकस्य पिञ्जं त्यजतु च भवान् पश्यति यत् ए 5 तः ए 7 पर्यन्तं विद्यमानाः कक्षा उत्तरवर्तिक्रमाङ्केण सह आविर्भवन्ति पदानां क्रमाङ्कानन्तरं वयम् इदानीं कॉस्ट शीर्षकस्य अधः प्रत्येकं पदस्य मूल्यं निवेशयामः अथ वयं सी बद्धं कक्षं नुदामः गृहभाटकार्थं षट्सहस्रं रूप्यकाणि टङ्कयामः सङ्ख्यायाः पूर्वं रूप्यचिह्नस्य कृते किं करणीयम् चिन्तयामः वयं विद्युत् देयकार्थम् अष्टशतं रूप्यकाणि निवेशयितुम् इच्छामः अतः सि फोर् कक्षं दक्षिणेन नुदतु फार्मेट् सेल्स् पर्यायं नुदतु च इदं फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटकम् उद्घाटयिष्यति नंबर्स् इति प्रथमं टैब अस्ति तद् आदावेव चितं नास्ति चेत् नुदतु केटेगरी इत्यस्य अधः विविधवर्गान् द्रष्टुं शक्नुमः यथा संख्यां प्रतिशतं मुद्रां दिनाङ्कं समयं अन्यान् बहून् च वयं मुद्रां चिनुमः अधुना फॉर्मेट् पर्यायस्य अधः अधोगमं बाणं नुदतु इदं विश्वस्थानि विविधमुद्राचिह्नानि दर्शयेत् उपरि गच्छामः I N R rupees English India च चिनुमः उत्सर्गेण ड्रॉप डाउन मध्ये rupee one two three four इति चितम् अस्ति भवान् दक्षिणे लघु क्षेत्रे अस्य पूर्वदर्शनं कर्तुं शक्नोति पर्यायेषु अस्मत्सविधे इष्टां संख्यां शून्येन आरब्धां संख्यां च योक्तुं पर्यायः अस्ति लक्षयतु यत् यदा वयं शून्यानां संख्यां वर्धयामः तदा प्रारूपस्थं चयनं दशकस्थानद्वयं दर्शयत् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि शून्यं शून्यम् इति एवं रूप्यकेषु परिवर्तते लक्षयतु यत् पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनम् आविर्भवति प्रत्येकं सहस्राङ्के स्वल्पविरामं योक्तुं थौसण्ड्स् सेपरेटर् इत्यत्र नुदतु पुनरेकवारं पूर्वदर्शने परिवर्तनं लक्षयतु फोंट tab नुदित्वा फोंट शैलीम् अपि परिवर्तयितुं शक्नुमः फोंट टाइपफेस आकारनिमित्तं च अस्मिन् विविधपर्यायाः सन्ति तान् आधिक्येन पठितुं फोंट परिणामान् अन्यानि टैब्स च चिनोतु अनन्तरं वयम् अन्यस्मिन् पाठे अलाइनमेंट टैबस्थ पर्यायाणां विषये अधिकं पठामः ओके पिञ्जं नुदामः अष्टशतं टङ्कयामः एंटर नुदामः च भवान् लक्षयति यत् 800 इति संख्या दशकस्थानद्वयेन सह अष्टशतं रूप्यकाणि इति संदर्श्यते अधुना सी॰॰5 त सी॰॰7 पर्यन्तं कक्षान् चिनुमः कंट्रोल कीलं धरतु अपि च ग्2 कक्षं चिनोतु च लक्षयतु चिता सर्वे कक्षाः प्रकाशन्ते प्रकाशितेषु कक्षेषु कञ्चित् दक्षिणेन दतु फॉर्मेट् सेल्स् चिनोतु च यथापूर्वं समानपर्यायान् चिनोतु ओके नुदतु अधुना वयं समेषाम् अन्यपदानां व्ययम् एकस्य अधः एकं टङ्कयाम यथा फोन् बिल् निमित्तं षड्शतं रूप्यकाणि लाण्ड्री व्ययः त्रिशतं रूप्यकाणि मिसलेनियस व्ययः द्विसहस्रं रूप्यकाणि च अकौण्ट्स् शीर्षकस्य अधः वयं मासवेतनं 30000 रूप्यकाणि टङ्कयामः काल्क मध्ये दिनाङ्कं निवेशयितुं कक्षं चिनोतु दिनाङ्कं च टङ्कयतु भवान् तिर्यक्रेखया योजकचिह्नेन वा दिनाङ्कघटकान् विभक्तुं शक्नोति अथवा 10 अक्टूबर 2011 एकादश इति एवं लेखितुम् अपि शक्नोति केल्क् प्रारूपान् अवगच्छति अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदित्वा फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं चेतुं शक्नुमः वर्गस्य अधः दते फॉर्मेट् इत्यस्य अधः च इष्टप्रारूपं चेतुम् अहं द्वादश एकत्रिंशत् नवदशशतं नवनवतिः चिनोमि पूर्वदर्शनक्षेत्रे आविर्भवनं लक्षयतु अपि च एम् चेति एवं प्रारूपविद्यादेशः आविर्भवति यथा आवश्यकः प्रारूपविद्यादेशः परिवर्तयितुं शक्यः अहं डी चेति टङ्कयिष्यामि पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनं लक्षयतु ओके पिञ्जं नुदतु काल्क मध्ये समयं निवेशयितुं कक्षं चिनोतु समयं च टङ्कयतु 10:43:20 थ्री इति उपयुज्य समयघटकः विभक्तुं शक्याः अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदित्वा फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं चेतुं शक्नुमः वर्गेषु टाइम चिनोतु फॉर्मेट् मध्ये इष्टप्रारूपं चिनोतु अहं त्रयोदश सप्तत्रिंशत् षट्चत्वारिंशत् चिनोमि पूर्वदर्शने परिवर्तनं लक्षयतु अपि च एच् इत्येवं प्रारूपविद्यादेशः आविर्भवति यथा आवश्यकः प्रारूपविध्यादेशः परिवर्तयितुं शक्यः अहम् एचएचएमएम चेति टङ्कयामि पूर्वदर्शने परिवर्तनं लक्षयतु ओके पिञ्जं नुदतु परिवर्तनानि अपाकुर्मः काल्क मध्ये लेख्यं संख्या दिनाङ्कः च कथं लेखनीयः इति पठनानन्तरम् अधुना स्प्रेड्शीट् मध्ये एव कक्षात् कक्षं प्रति शीट् तः शीट् प्रति च कथं संचरणीयम् इति पठामः वयं प्रथमं स्प्रेड्शीट् मध्ये एव कक्षात् कक्षं प्रति कथं संचरणीयम् इति पठामः भवान् केवलं कक्षं नुदित्वा प्रत्येकं कक्षम् अभिगन्तुं शक्नोति भवान् पश्यति यत् सः कक्षः प्रकाशते कक्षम् अभिगन्तुम् अन्या पद्धतिः नाम उपयोग उपयोगः करणीयः बॉक्स इत्यस्य दक्षिणे निकटे एव अधस्तनं लघुं कृष्णबाणं नुदतु अधुना सङ्केतं टङ्कयतु Enter नुदतु च बॉक्स अपि नुदितुं शक्यम् विद्यमानं कक्षसङ्केतम् अपाकरोतु इष्टे कक्षसङ्केते टङ्कयतु Enter नुदतु अग्रे पठामः स्प्रेडशीट् मध्ये कक्षेषु सञ्चरणीयं कथम् इति कर्सर उपयुज्य कक्षेषु संचरणम् इति प्रथमा पद्धतिः कर्सर उपयुज्य ध्यानं सारयितुं इष्टं कक्षं प्रति कर्सर सारयतु मूषकस्य वामपिञ्जं नुदतु इदं नूतनं कक्षं प्रति ध्यानं नयेत् यदा द्वयोः कक्षयोः मध्ये महदन्तरं भवति तदा एषा पद्धतिः बहु उपयुक्ता भवति कक्षेषु सञ्चरणस्य अन्या पद्धतयः नाम पङ्क्तौ प्रति प्रतिगमनाय टेब् पङ्क्तौ पूर्वतनं कक्षं प्रतिगमनाय शिफ्ट अधिकं टेब् स्तम्भे प्रति प्रतिगमनाय एंटर स्तम्भे पूर्वतनं कक्षं प्रतिगमनाय शिफ्ट अधिकं एंटर अग्रे पठामः कीलफलकस्य उपयोगेन काल्क मध्ये विविध स्प्रेडशीट्स मध्ये कथं सञ्चरणीयम् सक्रियं शीत् इत्यस्य दक्षिणस्थं शीत् अभिगन्तुं Ctrl अधिकं पगे डाउन कीलौ युगपत् नुदतु विद्यमानस्य शीत् इत्यस्य वामस्थं शीत् अभिगन्तुं Ctrl अधिकं पगे उप् कीलौ युगपत् नुदतु भवान् कर्सर उपयुज्य अपि शीट्स् मध्ये संचरितुं शक्नोति अस्य सविस्तरं विवरणं वर्किंग विथ शीट्स् इत्यस्मिन् पाठे उपलभ्यते यदि भवत्सविधे बहूनि शीट्स् स्युः तर्हि कतिचन शीत् टैब्स् पटलस्य अधोभागे समरेखस्य स्क्रोल बारस्य पृष्ठतः गुप्तानि भवन्ति यदि एवं स्यात् तर्हि शीत् टैब्स् इत्यस्य अधस्तन वामभागस्थाः चत्वारः पिञ्जाः टैब्स् दर्शयन्ति इमानि परिवर्तनानि अपाकुर्मः कर्सरेण एकां मर्यादां यावत् निरन्तरं कक्षाः चेतव्याः चेत् प्रथमं कक्षं नुदतु मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन् एव पटले कर्सर चालयतु कक्षाणाम् इष्टे संवर्गे प्रकाशिते सति मूषकस्य वामपिञ्जं त्यजतु